嘘はいデビーオ、よ、えー、今回ねいつもとちょっと違う、えー、内容の動画になるんですけどえっ、ー、とまたデビーにですね見てくださいこの大きな箱、えー、サプライズプレゼントを <coughs> いただくことになりましたありがとうございますィオンキャプテンロリオンありがとうでね 中身上げていきたいとみんな何を送ってくるのかんと想像がつかない、うんえー、こういうのが好みなんですよとかあんまり言わないじゃないですかで言ったとしても多分皆さんが手に入れられないものが多いと思うそのレトロなゲームとかおもちゃとかねそういうのが好きだからだからね何が来るのか本当にわからない何これまずなんでこれは はちょっと後でしようなんかキャプテンの名前が入ってるからまた箱これ中見て見てみますはいじゃあじどうやって開けるんだこれ中身傷つけちゃったら怖いからなこの開けるところはカットでいいかな動画的にはさてえー、箱がやっと開きます <laughs> おおこれは お菓子、お菓子だね。お菓子、グミだね。グミと、グミと、グミと、 <laughs> お茶だね。で、これも、これお菓子かなスナックっぽいけど。これは何チーズ、チーズこれ。チーズだとしたら結構もう時間、く 立ってるから、そってないこれ。え、モロッコって書いてるけど、やばくないこれ。え嘘え、なんか大丈夫っぽい匂いする。ほんとハロウィン、ハロウィンが来たみたいなね。あデビューね、ハロウィンにね、あの、去年はね、動画を撮ったんだけれども、ね、今年はね、撮らなかったんだね。それどころじゃなかったんです。ありがとうお菓子ありがとう。ダイエット中だけど。 大事に食べますグミは他の甘いものお菓子とかケーキとかに比べてあのなんだこれ <laughs> 胃もたれじゃないからうわこれはロシアの帽子じゃないですかうわこれ欲しかったこれ欲しかったんだよこれやったメーテルだメーテルえおどうどうどう Galaxy X39 な感じするするわかんないね、これ。俺、俺に似合ってるのか。すごい。ありがとう。バルシエーザシーバ。この帽子欲しかった。このデザインの帽子欲しかったんだけど、意外と高いよね。高いから買えなかったんですよ。次はなんじゃこれ。これ日本語書いてあるんだけど、 ガンダムメカ用冬下着って書いてるなどういうことちょっと開けてみますそうガンダムってことね私本当にあのものすごくガンダム好きなんですよ超ガンダムファンなんだけどえっとなんでガンダムってつけたの <laughs> これ、インナーだね。ありがとう。あのー パジャマとかね、あんまりまだあの買ったりしてないからね、これ地味に助かります。すごく助かります。で、次ですね。なんじゃこりゃ。柔らかいよ、中身。パンツじゃない <laughs> デビヘビーユーザーからのあの下着を。え Imo. Minha yes. My dear Debbie-san, do you remember Baku-san? It come to you. Please hug him. Please take care of yourself. Hakta. あお茶の人じゃんねありがとう、ハッター。君ね、あの、ツイッターでの返事たまにすげえ雑だよ。 <laughs> なんか僕の文章ちゃんと読んで。ちゃんと読んでね。これが、バックさんだよね。これを寝るときに僕がつけて、えっ、ー、と、パンツの中に入れね。うん。あ、これまたピシモー的なものが来ましたよ。ピシモー的な、なんか。うーん。おなんだこれえ ロディオンすごいこれ手紙これこれ木でできてるよここえっとバグバグストラティすごいなんかすごい手紙人生で初めてこんななんか不思議な手紙もらって最後これ見てこれ最後ではないけど最後から2番目 大きいんです、これ。大きいプレゼントが来たんだよね。おーおーおかしい。おかしい。チョコだね。あこれ、あれじゃんあの、ひまわりの種じゃん。なんかね、スパイ、日本人が他の国のふりをしているスパイがいる場合、その時の見分け方で、日本人のスパイは、 ひまわりの種を剥くのが下手くそだからそれでわかるらしいなのになんだこれこれこれ何見えますかこれポストカード的なこの絵のねもしかしてモスクワにある美術館のあのー、ギャラリーのポストカードかな僕ね日本でねあのー、ロシアの あのデリバリーの美術館が来てあのロシアの絵見見ましたよえとか買ってこれこれもこれもポストカードがえこうめっちゃ多くねこれいろんなものがありますこの中から私今一番お気に入りの絵をピックアップするようんこれだうん普通に線が綺麗色の塗りがいいね えなんか変な音鳴ってるよなんかガラスのものが入っててそれが潰れるとかないよねちょっと心配これなんだえー、書いてあるんですけれどもこの中のガラスが割れてしまって非常に危ないのでこれはえっと <laughs> 後でちゃんと読んで、えー、確認します中を見るとなんとあの私の イラストが入ってました。すっごく上手で、これはもう大切にします。ね、最初はね、飾ろうかなと思ったんだけど、なんか夜中に自分の顔があの壁に貼ってあるのを見るのってちょっと怖いなと思って、どこに飾るかちょっと迷いますね。本当にありがとうバリショイサシバで、最後これ。なんか怪しいでしょ。 な箱に詰めた布なんだなんだパンツだよねこれそうだよね水着じゃないもんねだって水着ここ、ね、ボタンがある穴穴があるからさ完全にパンツじゃん <laughs> パンツパンツ送ってきてくれたのねありがとうおっきいねおっきいね見てだってこれ俺の顔とかべてこれパンツでかすぎるよあのねガラスのやつはねあの その絵のやつねバッキバキになってんだねあのそれはすごいあの残念だねあれあれどあれちょっと修理したいねこれが新しいです。ありがとうすごいこれめちゃくちゃ手触りしかもねここ中に58って書いてるのねこれ58って書いてんだけどもうねちょうど私の好きな数字 37なんですよやったねということでね、えー、皆さん本当にありがとうございますバイジョイ素晴らしいわということでえー、っとあ皆さんのプズプレゼントでしたありがとうございますで僕の方からもねなんかあのそのまああの VK のメンバーとかにねあのプレゼントを用意してるんですけどね今がね遅れて 遅れていないので大変申し訳ないんですけど頑張って、えー、1月の半ばには届けばいいなっていうことでそこめ出してやっていきたいと思いますということでデビューでした